John White, el LCC, el LCC. Ah. Te recuerdo en mi habitación, fumamos y decías que te hago una canción. prisión Aunque seas peligro voy sin protección Tú eres una misión, tú eres una misión Te fuiste pero aún te veo, yeah Te sigo viendo a veces en paris de drogueo Pienso que estoy contigo mientras otra perreo Y si me hablas mal de ti te juro no les creo paso viendo todos los días aquellos videos Noche y mañana completa Lo agresivo, siempre positivo, nunca negativo, te lo era, pero es que ahora ya no, ah, no puedo creer, tú quieres volver, hacerlo conmigo, pero no se va a poder, quieres volver a mi cama, si ayer me pichaba y ahora me llama, solo soy adicto a las tramas, y sin compromiso, no culo con drama, me quedo con la puta y la fama, no pierdas el tiempo diciendo que me ama, mi flaca no sé, una descarada Siempre me entevío, nunca ando en la rama Tú me conoces de antes cuando eres la calle Antes de cantante, nunca doble cara y siempre pa'lante Nunca con máscara, menos con guantes Como coco yo fino, también elegante Fui tu amigo y también tu amante Por cosas de la vida ahora estamos distantes Yo te amé, fuiste una farsante Yo me la vivo toda la vida en intensivo Ya nunca estoy depresivo, yo era el money me lo gano De estilo agresivo, siempre positivo, nunca negativo Antes lo era, pero es que puedes volver a mi cama No quiero ni verte, no me da la gana Solito me sano de la mente insana Hago mil canciones y fumo marihuana Ya te vi con otro y que con cara rana Quería cortarlos con una katana Pero estaba pelado, no tenía lana Y fuiste musa, lo digo de pana Lo menos que quiero volver pa' tu lado Si la zona se chueco muere doblado Vete con el otro, siempre está cagao Vivo como quiera, ya no ha Ya te olvidé, te solté de la mano Me siento mejor orando bonizano pista que ponerla profano y el culo que me guste me lo gano. John White por ahí viene, prepare y Uranus andamos de White. Ah. John White te mandó pa'l carajo, mi baby, no diste el size. Ah. John White sí que le mete duro, envidioso, no quiero tu like. Ah. Todo el día ando high, ustedes caminan y yo siempre fly. John White. fuck, fuja do mar em quarentena. Ah.